Janganlah engkau bermegah-megah dengan kekayaanmu. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang bermegah-megah seperti lagakmu itu. Ini maksud yang ada di dalam ayat 70 ni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين ayat 70 dan 77 suratul qasas alhamdulillah kita masuk satu guguh besar di dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala firman hubungi dengan seorang manusia yang kaya, yang kaya raya angkuh takabbur berasa diri dia lebih namanya Qarun. Cuba kita perhati tengok makna dia dulu dah. Lepas tu kita tengok huraya dia sekali lagi. Sesungguhnya Qarun adalah ia dari kaum Nabi Musa. Ia sepupu dengan Nabi Musa. Kemudian ia berlaku sombong dan zalim terhadap mereka. Nota kaki 1327 oleh kerana golongi hartawan dari kaum kafir musyrik dia hurai ni hurai cium yong dengan orang kafir musyrikin Mekah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lepas tu nak hubung semula dengan kisah Qarun lagu mana oleh kerana golongi hartawan iaitu orang ada harta banyak dari kaum kaum kafir musyrik yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdorong melakukan tentangan itu kerana terpedaya kepada kekayaan mereka. Ya goliknya orang kaya ni dia ya berasa boleh buat belaka dengan sebab dia kaya. Dia ya kecek orang dengar. gapa gapo hak dia nak buat, dia berasa seni bagi dia dengan sebab dia ada harta benda. Maka mulai ayat ini Allah Ta'ala menceritakan kisah korun yang kaya raya Dan lebih besar kekayaannya daripada kekayaan mereka Nak tiap lagu mana Wallahualam Kita pun tak tahu ke dah Orang atas dunia ni Sekarang ni lah Siapa yang paling kaya sekali Tapi di catat di dalam Apa? Rekod Manusia yang kaya atas muka dunia seperti apa? Elon Musk, Bill Gates dan lain-lain lagi. Dia kaya pun kaya dengan turakit dia. Dengan barisat dia yang dia ada gotu ada gani Masya Allah. Lepas tu, dunia pun pakai ada buat satu titik, lambda ti 1, 2, 3, 4, ha. 5. Sehingga setengah-setengah negara adanya orang yang kaya, gotu kaya dengan harta benda, dengan kereta banyak, istana besar kakah mah banyak gotu gani dan sebagainya masya-Allah tapi Allah bubuh nama seorang manusia di dalam Quran iaitu nya Qarun cuba kita tengok dengar pula deh Allah Taala ayat tetapi Qarun yang zalim itu akhirnya telah dibinasakan oleh Allah Taala bersama-sama dengan segala harta kekayaannya masuk di dalam ayat semula dan kami telah mengurniakannya dari berbagai-bagai jenis kekayaan yang anak-anak kuncinya sungguh menjadi beban yang berat untuk dipikul oleh sejumlah orang yang kuat sasa maknanya orang yang gagah-gagah nak akak anak koci pun Masya Allah berat nanti kita tengok dalam tafsir lagu mana dengan ayat ni berlaku sombongnya tetap kalau kaumnya berkata kepadanya janganlah engkau bermegah-megah dengan kekayaanmu sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang bermegah-megah seperti lagakmu itu ni maksud yang ada di dalam ayat 70 ni cuba kita tengok tafsir Quran ni adalah sepupu Nabi Musa. Dia anak pak saudara Nabi Musa. Berkata Ibnu Juraij Qarun ni bin Yashar bin bin Qahith Manakala Nabi Musa ni Musa bin Imran bin Qahith Cuba kita gambar ni Qahith Lepas tu Hakning kok balik, kok Nabi Musa iaitu Imran ayah dia patu Musa Qahis turun ngade koning Yashar patu pergi kepada Qarun jadi Qarun dengan Nabi Musa ni adalah sepupu sepupu ni dia kira kaum kerabat orang waroh yang dekat tersebut di dalam tafsir juga katanya Qarun ni asal dia orang miskin. Tapi yang panah kaih, kau tu kaih, kau ni hijau, wak kau tu, wak kau ni, serta dia pergi mitok dengan Musa. Eh, Musa tu lup doa, biar aku kaya. Nabi Musa nasihat kepada dia, tak apa dah, sekadar ni pada dah. Boleh makan, boleh duduk. Tapi, dia mitok juga. Nabi Musa pun doa kepada dia, mitok dengan Allah Ta'ala. Akhir sekali, Masya Allah, kau kaya, kau kaya, kau banyak, kau banyak. Sehingga anak-anak kunci korun ni di apa? Di di di di diikat. Di tak se wujud cabuk. Duk rata-rata dia kena ambil kulit nate. Kulit nate hok hok di apa? Dibuat molek supaya tali tu. Mari cucuk cucuk cucuk cucuk. Ha tu gitu. Buat daripada kulit nate sehingga apabila dimuat di atas baral ataupun di atas menatai ni kalau ni puluh hekor menatai ni ni pun ni puluh hekor hema ataupun setengah-setengah ayat katanya utar ni puluh hekor ni tak habis lagi anak koci dia Masya Allah ni selalu kita ada dengar sok marak kaum dia nasihat kepada dia hei korun jangan kamu takabur jangan kamu angin keluarlah zakat dan sedekahlah harta benarmu sesungguhnya Allah Ta'ala tak suka orang-orang yang bermegah dan takabur korun ni dia pasti orang kecek kasar setiap kali apabila dia kecek nampak katanya dia tunjuk diri dia lebih daripada orang itu setelah dia kaya dengan harta benda yang sangat banyak kaum dia nasihat pula kepada dia ayat 77 ni dan tuntuklah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan oleh Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat ni nasihat ni maknanya menggunakanlah harta benda mu untuk peredah dirimu di dunia dan dapat kesenenge, kebahagiaan eh, sikit lagi di akhirat dan janganlah engkau melupakan bahagianmu keperluan dan bekalanmu dari dunia ni nasihat belakang ni nasihat daripada kaum nabi eh, kaum eh, kaum dia iaitu nya qurun jangan kamu lupa nasibmu di dunia iaitu nya apa yang Allah taala beri harus kepada kamu boleh makan boleh minum pakai ye tempat duduk nikah sebab mung kena bui kepada habue mata telinga tubuh badan kepada keluarga mung kepada semua anak bini mung mung kena bui ning termasuk di dalam semua ajaran yang ada di dalam Islam pun lagu tulah kita ni kalau misal katanya kita ada harta benda banyak insyaallah jangan siapa ke kita tak keluar zakat, tak sedekah. Tubuh badan kita sendiri pun jangan nampak katanya tuwe kaya tapi pakai serabah, nampak cari. Ha ni Tuhan dia tak kena juga. Orang yang walaupun samatha ataupun renuh diri, tawaduk tapi kena kena pakai juga pakai ye. Nah, makan-makan pun jadi nampak katanya ning Allah Ta'ala bagi kepada kita bukan katanya boleh beli makan ni boleh makan sedap-sedap tapi duk makan nasi air situ saya misal lah tu nasi, pagi nasi air tengah hari nasi air malam nasi air sebab apa tu saya nak waktu beg duit nak makan hak harga mahal sikit ya. saya nak waktu beg ini cek katanya orang pasal-pasal itu orang yang tomok halobor kepada harta benar nak paruh nak paruh nak paruh taruh taruh sampai kau diri sendiri nak makan nak pakai nak minum nak gapo pun kupik kedekuk ha ni chair ni orang jenis pasal ni tersebut di dalam Quran eh, tersebut dalam tafsirnya orang yang terlalu kikir dia panggil kikir artinya orang yang kedekuk istilah bahasa Melayu saya selalu duk sebut dah orang tak hidung masing orang tak hidung masing tu istilah bahasa Melayu orang yang kupik terdekup bakhir korun pula getulah juga nak banyak sehingga harta gedong dia gedong harta benda ni Masya Allah terlalu banyak dia taruh sikit sikit sikit sikit sehingga dia bubuh dalam gedong tu dia koci Gedu, bubuh dalam gedong bila penuh dia koci koci koci dia sendiri pun apabila tengok anak koci dia terlalu banyak dia berasa heret Ih banyaknya anak koci aku. Nanti siapa siapa begitu mu. Lalu itulah kaum dia dan termasuknya Nabi Musa nasihat kepada dia. Tak sewi jadi korun ni terlupa habwe dunia dan terlupa kepada akhirat. Nah, dia ada terjemuh nota kaki 1328 alik bawah ni yakni berusaha berusahalah mencari dengan harta kekayaan yang telah dilimpahkan oleh Allah Taala kepada kepadamu itu dengan mengerjakan amal-amal kebajikan yang mendatangkan pahala dan membawa kepada keselamatan dan kebahagiaan pada hari akhirat kelak. Dalam pada itu janganlah pula engkau melupakan bahagiamu dalam dunia untuk merasai kesenangan yang halal sebelum dapat menikmati kesenangan yang kekal di akhirat. Ha gitulah. Kita pun lagu itulah. Allah Taala bui kesenangan, kebahagiaan sikit sebanyak maka kita guna sit hak kita hak kita tu kita guna di dunia nah setengah-setengah hari alhamdulillah lepas pada dia keluar zakat dah dia sedekah dah dia boleh buat haji boleh buat umrah dia boleh tolong pula orang-orang yang berhak terima pertolongan lepas dia nak pergi jalan round dunia Islam tak ada lagi. ya? jangan pahal katanya orang jalan negeri tu negeri ni oh pergi habis duit sedekah lah molek duit tu sungguh katanya ulama ada bahas dalam bahagian ni ayat katanya orang hok gi Mekah acak-acak kali ni saya baca dalam kitab belaka ni orang hok pasal gi Mekah duk dia-dia gi Mekah buat apa tu buat umrah buat haji buat umrah buat haji ulama katanya orang hok pasal buat haji hok sunat dah bukan wajib lah atas diri dia hok dia duk gi anak kali anak hari eh, anak kali dia duk gi tu bukan bawa orang lagi dah tapi saja-saja puah gi, sebuah puah gi. Tu haji sunat. Ulama royak katanya ambil duit tu cuba gi buat untuk prayut kepada orang ramai. Long tun ko. Nah, ataupun sedekah tolong bantu orang-orang fakir miskin dalam negeri luar negeri yang banyak lagi perlu kepada bantuan dan pertolongan. Ha gitu. Tapi ada juga keperluan kita. Misal katanya kita orang ada duit Na'udzub, eh, apa ni Allah kita semua dah minta dengan Allah Subhanahu wa taala satu doa yang nabi ngajar Allahumma kfini bihalalika an haram wa aghnini bifadlika amman siwak ni doa kita minta supaya kita mada dengan benar hak halal maknanya ya Allah we jadi cukuplah rezeki yang beri kepada kepada aku ni benar-benar hak halal lepas tu we jadilah aku ni kaya dengan sebab kelik limpah kurnia yang memberi kepada aku Alhamdulillah ini ah, doa yang Nabi ngajar supaya kita minta kaya tapi kaya kita jangan takabur jangan angin jangan kecek megoh jangan tunjuk lagak kita katanya kita ni apabila ada harta banyak gotu-gotu ni kita nampak tinggi daripada orang ramai ini ah, tak boleh kita kena tawaduk kena gendah diri lepas tu masuk di dalam ayat ni pula dah dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu ni orang nasihat kepada korun belakang ni pada waktu tu dengan pemberian nikmatnya yang melimpah-limpah dan janganlah engkau melakukan ke di muka bumi ha tu wallah alamlah korun gi buat gapo tu di atas muka bumi uh, pada waktu tu iaitu boleh jadi Allah alam dia buat maksiat tak untuk buat ke di atas muka bumi ai la takun hammataka bima anta fi an tufsida bihi fil ard wa tasi'u ila khalqillah jangan kamu duk azal duk duk apa duk duk duk duk, duk tak kuamwang untuk nak ambil harta benda mu nak buat ke di atas muka bumi dan nak buat uh, karuk terhadap makhluk Allah taala ni pesan daripada kaum dia ataupun Nabi Musa wayak kepada uh, korun pada waktu tu nah, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan ini ha, kita kena ingat tak dua kali ni Allah Ta'ala sebut inna Allah la yuhibbul farihin sesungguhnya Allah Ta'ala tidak suka kepada orang yang menggoh-menggoh dan selagi inna Allah la yuhibbul mufsidin Sesungguhnya Allah Ta'ala tak suka orang yang berbuat kerusak ke. Ini dua kali sebut. Ha korun. Masya Allah. Saya, apa ni? Bila tengok kepada ayat ni, gamalah katanya, Allah Ta'ala bui fakir, miskin dan kaya kepada orang ni, munasabah dengan keadaan kedudukan orang. Kalau kita tengok dalam tafsir pada awal-awal tafsir Ibn Kathir. Ibn Kathir ia raya. Dalam awal surah Al Baqarah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia kata kan? Setengah-setengah hari Allah Ta'ala wikayo kepada dia. Tak boleh orang ni kalah dia jadi orang miskin. Boleh jadi apabila dia jadi orang miskin. Dia tak supa ketika dia kaya dulu dulu dia boleh bagi sedekah boleh wizakat kepada orang gotu gani gani tapi apabila dia miskin boleh jadi dia rusak dalam hidup ni orang kaya hak molek lah orang kaya hak molek hak murah hati supaya juga setengah-setengah orang Allah Ta'ala wi miskin kepada dia molek bagi dia daripada dia jadi orang kaya sebab apa? dia duduk dalam keadaan miskin ni boleh semaya boleh mengaji boleh pergi ke masjid jadi orang berjuru jadi orang tawaduk tak kede katanya dia jadi orang kaya boleh jadi tak super dah hidup dia ketika dia jadi miskin dulu ini ha, sebab tu kita kena syukur Allah tak ada beri kepada kita kaya ataupun miskin ataupun sederhana bukan kaya sangat bukan miskin sangat Alhamdulillah kena syukur banyak terima kasih kepada Allah itulah yang lebih molek sekali lepas tu kaya untuk nak gua jadi kaya tu Tuhan tak ada lagi Hari ni kita kena pakai yom rap katanya Setiap orang pakai nak kaya belakang Tapi jangan lupa kewajipan kita hak asah Iaitunya kena jadi hamba Allah yang baik, yang berjuruh Yang soleh dan solehah Itulah dua ayat deh Dengan huraya agaknya panjang sikit pagi hari ni Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang baik di atas muka dunia dan kita boleh duduk di dalam syurga belaka dengan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.